သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ဟောစာတက္ကရီ1380ခုနှစ်ဘာကောင်းလာစံ၄ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်မင်္ဂလာစေဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်စင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မင်္ဂလာတောင်မြို့မြို့နယ်မင်္ဂလာစေ နဖက်မိဘများနှင့်ဥတည်ဆိုးတို့အားရည်စူး၍ဒေါ်လာခင်ကိုကျော်တဲ့စေဆိုင်မိသားစုတို့အမတဌာနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတရားတော်ယနေ့ညတပတ်တွင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏ မဟာကရုဏာဂုဏ်တော်ကိုအာယုပြုပါတိကြီးဖွတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပြုတော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထော မောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယယာဇာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာတင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ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 ကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရုံတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုံတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမဉ္ဇဉ်တော်ကတောဘဝဒါနာကျင့်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဘုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတတိပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်း30ကမ္မပစ္စယော ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအလေးထားပြီးတော့အများအပြားပြောနေကြတာကံအကြောင်းကိုပြောလို့ရှိကြတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကာမတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိဟာ ဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အခြေခံခံယူချက်အခြေခံအမြင်ပဲဖြစ်တယ်ကံကံ၏အကျိုးလက်မခံဘူးလို့ကံကံ၏အကျိုးကိုငင်းပယ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့မနောကံ၃မျိုးတည်းမှာ အကုသိုလ်မနောကံ၃မျိုးကုသိုလ်မနောကံ၃မျိုးလို့ဆိုရယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကံကံဤအကျိုးကိုညင်းပယ်တာသို့မဟုတ်ကံဤအကျိုးကိုညင်းပယ်တာနတ္ထိကဒိဋ္ဌိယူရ အခြားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သွားပြီးတော့မရောဆိုဘူးမနောကနဲ့မှာပါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါဠိတော်အဖွင့်လေးထဲမှာကတမသတာဘိက္ခွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့မှာနတ္ထိဒိဏံနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိဟုတံဒိဏံပေးလူခြင်းပေးလူ ပိလူချောင်းဒါနစေရနာရဲ့အကျိုးတရားတွေလက်ထင်မရှိစကလုံးအနေနဲ့ကတော့ဒိဏံပိလူချင်းဒီလက်ထင်မရှိပိလူချင်းကိုညင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးပိလူချင်းရဲ့ဒါနစေရနာရဲ့အကျိုးတရားကိုညင်းပယ်တယ်နတ္ထိဒိဏံနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိဟုတ္တ ဒါနကိုပဲဒီနေရာမှာသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့ပြောရိဋ္ဌဆိုတာပူဇော်တာကုတ္တဆိုလက်ဆောင်ပန္နာပေးတာမျိုးပေးတာကဏ္ဍကြီးပဲအကုန်လုံးနတ္ထိဒိဏံနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိဟုဒါနကုသိုလ်ဒါနစေရနာရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်တယ်လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်တယ် ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာတော့နတ္ထိသုက္ကတဒုက္ကတနံကာမနံပံဝိပါကောသုက္ကတဒုက္ကတနံကောင်းစွာပြုအပ်မကောင်းသဖြင့်ပြုအပ်ကုန်သောကာမနံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့ဖလံဝိပါကောအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်ဆိုတာနတ္ထိမရှိဘူးလုံးဝငြင်းပယ်လိုက်တာ ကုသိုလ်ကံရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံရဲ့မကောင်းကျိုးဆင်းရဲဆိုတာမရှိဘူးလို့ကံရဲ့ကျိုးကိုညင်းပယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်လက်ညင်းပယ်တာတွေရှိသေးတယ်နတ္ထိမာတာနတ္ထိပိတာစကလုံးတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင် မာတာအမိသည်နတ္ထိမရှိပိတာအဖသည်နတ္ထိမရှိလို့ဒီလိုပြောမေဖေမရှိတာပြောလို့ရှိရင်တော့အမေဖေငင်းပဲ ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးမာတာဆိုတဲ့စကားလုံးကအမိကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တော်လဲပဲအဓိပ္ပာယ်ယူတဲ့အခါမာတာအမိပေါ်မှာကျေးဇူးပြုခြင်းစော်ကားခြင်းအမိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ညင်းပယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူဒါပါလို့ဆို materialism နဲ့ ယုဝါဒသမားတွေပြောတဲ့စကားနဲ့တူတယ်။နတ္တိပိတာဆိုတာလည်းထိုသူပဲ။အဖေကိုပြည့်စုံလုံကျွေးလို့လည်းကုသိုလ်မရဘူး။အဖေကိုစော်ကားလို့လည်းအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့အကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်တယ်လို့လို့ယူဆတယ်။နတ္တိအယံလောကောတဲ့တခြားဘဝကပုံကိုယ်တွေဖွဲ့ဤလောကဆိုတာမရှိဘူး။ နတ္တိပရောလောကောဒီလောကမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နောင်လောကဆိုတာမရှိဘူးဆိုလိုတာကိုယ့်နေရာကိုယ့်ဘဝမှာပဲပြတ်ကြတယ်လို့ပြောတာဟိုဂျိုသားကဒီဂျိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဂျိုသားကလည်းသေပြီးပြောက်ဒီဂျိုသားကလည်းဒီမှာသေပြီးပြောက်ဆိုပုံစံဒီကလောကသားတွေကလည်းဒီမှာပဲသေပြီးပြောက်မယ်ဟိုဘက်လောကသားတွေကလည်းဟိုဘက်မှာပဲသေပြီးပြောက်သွားမယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိယူစီ materialism ဆိုတာဥစ္စေတာပါ အဲ့ဒါတွေကိုညင်းပယ်တာဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်တရားကြီးဖွင့်တော်မူပါဆိုတဲ့မှာဟောထားတဲ့အဇိတကေတကမ္မလရဲ့အယူဝါဒနတ္တိဩပပါတိကတတ္တသေပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တဲ့တတ္တဝါဆိုမရှိဘူးတဲ့ကံကံဤအကျိုးတွေတတ္တဝါတွေကဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုသွားနေတယ်ဆိုတာ ကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားကံကိုငြင်းပယ်နေမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တတ္တဝါဟိုဘဝဒီဘဝဖြစ်အောင်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ကံရဲ့အကျိုးကိုငြင်းပယ်လိုက်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုနတ္ထိသမဏဗျမနာသမက္ကတာသမ္မာပฏิပန္နစင်တန်းမြင့်ပြီးကောင်းတဲ့အချင်းကိုကျင့်ပြီးဒီလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကို ကိုတွေ့သိမြင်ပြီးဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးဘုရားကိုလည်းငြင်းတယ်အဲတော့ဒီနတ္ထိကဝါဒကိုပဲဒီမနောကံရမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သွားမရောနဲ့အခြေခံကြတာကကံကံဤအကျိုးငင်းပယ်မှုပို့ပြီးတော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပို့ပြီးတော့အရင်ကံကြတယ် ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်နေလင့်ကစားတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာမကင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့ပရိယုဌာဏလို့ခေါ်တဲ့သွမ်းမိုးဖြစ်ပေါ်နေမှုမရှိပေမဲ့လို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေကြတယ်ဒီယူဆဟာအနုတ္တယအနေနဲ့တစ်ခါတလေဒိဋ္ဌာနုတ္တယဆိုတာဘောတန်တရားကပါလာသတ္တပတိမဲ့နဲ့မှာပယ်ရှားနိုင်အဲ့တော့ဒီ ကံကံ၏အကျိုးကိုငင်းပယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံအရာမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာသက္ခဝရဏမက္ခဝရဏသက္ခနတ်ပြည်ကိုလည်းတားတယ်ဆိုလိုတာကနတ်ပြည်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းအတူတူမရောက်ဘူးလို့ပြောတယ် ဘယ်ရောက်မလဲကံကိုငင်းပယ်ထားတာဆိုတာမဟုတ်တာလို့တော့မှာပေါ့သူကောင်းတာလို့လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာမရှိဘူးမကောင်းတာလို့လို့မကောင်းကျိုးရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလို့ငင်းပယ်ထားမှတော့သူကကောင်းမကောင်းကိုကြိုက်တာလုပ်တော့မဲ့သဘောပဲပေါ့ကိုကြိုက်တာဆိုတာအများအပြားဘာကြိုက်တာလဲမကောင်းတာကြိုက်တာလေဒီဒါကြောင့်မလို့ ဒီမနောကံယာမှာရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာနတ္တိကဒိဋ္ဌိကိုညင်ညွန်းတာလို့ဒီလိုမှတ်ရောပြီးတော့ရေးတတ်တဲ့တချို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတွေရောဘာတွေရောမနောကံမှာသွားဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဆိုတာရှိသေးတယ်လေအတ္တအယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါတွေကစဉ်းစားပြီးတော့ philosophy သဘောမျိုးပေါ့စဉ်းစားတွေးခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့အမြင်တွေကမှားသွားမှားသွားမစင်စားမတွေးခေါ်ရင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ဒီဟာကတော့အခြေခံအကြဆုံးကိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့ဒီဟောဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒါ do right ထဲမှာထည့်တယ်သက္ကာဒိဋ္ဌိတို့က do right ထဲမှာထည့်တာမဟုတ်ဘူးေးဒါကြောင့်မလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတိုင်းတူတူလို့မအောင်မင်းနဲ့ပေါ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတယ်တူတူလို့မအောင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံဤကျိုးလက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအားဖြင့်ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့အခြေခံကောင်းရှိတယ်လို့ပြောရတယ်ကံကံဤအကျိုးကိုလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံကောင်းမရှိဘူး အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုစရိုက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသည်ဒုစရိုက်အရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အပင်ငရဲကြတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့အပင်ငရဲကြတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျမ်းဂန်စာပေတွေမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမက္ခဝရဏမက္ကိုတားတယ်လို့ပြောတက္ခဝရဏနတ်ပြည်ကိုမတားဘူးလို့ ။တန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာမက္ခလိခောတာလတပည့်တွေနတ်ပြည်ရောက်လာရှိ။အလုံးလည်းသိကြလိုက်ပဲပကဗြမာကြီးဆိုတာကြားဘူးလို့မဟုတ်လား။အေးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသူကဗြမာကြီးဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာတော့ဆိုရင်တက္ကဒိဋ္ဌိလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမျိုးပြောတာနော်ကံကံဤအကျိုးသူလက်ခံတယ်ကံကံဤအကျိုးလက်ခံ အဲ့ဒါအခုဘာလို့ပြောရတာလဲဆိုရောနေထိုင်လို့ပြောတယ်နော်ဒုစရိုက်အရာမှာပါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိစတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးတဲ့ကဒိဋ္ဌိမျိုး62ပါးတဲ့တော့ပါတော့ပါတာပေါ့အကျုံးအဲ့ထဲကဟာကိုယဉ်ညွန်းတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုယဉ်ညွန်းတာတော့ဆိုလို့ရှိရင် နတ္ထိကဒိဋ္ဌိဒါကိုအဓိကထားတယ်စာပေတွေအဲ့တော့ကံဤကျိုးကိုညင်းပယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကိုလည်းညင်းပယ်ရာရောက်အကျိုးကိုညင်းပယ်မှာတော့အကြောင်းနဲ့ညင်းပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းဂန်စာပေမှာနတ္ထိကဒိဋ္ဌိကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတော်လဲပဲနားလည်ရမှာကအကရိယဒိဋ္ဌိ ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ညင်းပယ်ချက်အကရိယတဲ့ထိထိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်တာနတ္ထိကတဲ့ထိလောကကြီးမှာတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာပဲဖြစ်စေချမ်းသာဒုက္ခရနေကြတာပဲဖြစ်စေ တတ္တဝါတွေစင်ကြယ်တာပဲဖြစ်စေညင်နွမ်းတာပဲဖြစ်စေဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလို့အကြောင်းကိုညင်းပယ်တာကအဟိတုကဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအဟိတုကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃ခုဟာအမတန်မှအရေးကြီးပြီးတော့အပြစ်ကြီးလာတဲ့နတ်ပြည်ရောက်ဖို့ရတောင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းရဘုံဘဝကိုတောင်မရောက်စေနိုင်တဲ့တားတဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဒုစရိုက်အရာမှာပါတယ်မိစ္ဆာဟိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေကြတော့မေတ္တာမရတာမေတ္တာတားတယ်နော်မေတ္တာတားမက်မရအောင်တားတယ်ဆိုတော့ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောအဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲစာပေမှာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောထွေးသွားတတ်တယ်ရောထွေးသွားတတ်လို့ဒါကိုမှတ်ထားဖို့ပေါ့အဲ့ဒါရောထွေးသွားတတ်တယ်လို့နောက်တစ်ခါသူ့စလိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိတော့လို့ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိ သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဋ္ဌိကဝါဒကိုပြောအဋ္ဌိကဆိုတာအဋ္ဌိဒိဏံအဋ္ဌိယိဋ္ဌံအဋ္ဌိသုတံဒါနကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့ အကျိုးတရားဆိုတာရှိတယ်လို့ဒီလိုကံကံရဲ့အကျိုးလက်ခံတယ်အဲ့ဒါသူစရအရာပါဖြစ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိကခုနတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါသူစရအခြေခံသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာ အေးဒါကြောင့်မို့ခံတရားဆိုတာထင်ရှားရှိတယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအတိရင်ဟောကြားတာလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်အရမြတ်စွာဘုရားကမ္မဝါဒကံကိုဟောပြောပြီးတော့ကံကိုလက်ခံရည်ကြည်တဲ့ဝါဒရှိတယ် ကမ္မဝါဒီကိရိယဝါဒီကမ္မဝါဒီဆိုတာကံကိုလက်ခံရှင်းသုံးပြီးကံကြောင့်ကိုဟောပြောလို့ရှိတယ်ကိရိယဝါဒီဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုလုံးလို့ရတယ်လို့ ဟောပြောတာကရိယာဝါဒအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဝါဒဟာကမ္မဝါဒနဲ့ကိရိယာဝါဒကံရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်လို့24ပစ္စည်းမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကကမ္မပစ္စယောလို့ကံဟာကြီးမားတဲ့အထောက်တစ်ခုအထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလို့ ဟောထားတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကာမပစ္စယောအေးကာမပစ္စယောဆိုတာကာမဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း စွမ်းဆောင်မှုကိုပြုလုပ်မှုကိုပေါ်ပြဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စေတနာမျိုးသုတ်တံပါဠိတော်တွေထဲမှာကမ္မဆိုတာကိုစေတနာဟံမိခဝေကမ္မဝရာမိစိတ္တယံတို့ကမ္မဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး စိတ်ဆွမ်းအားထဲမှာလှုပ်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်တဲ့စေတနာဆွမ်းအားကိုငါဘုရားကံလို့ဟောပါတယ်တဲ့ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီဟောထားတဲ့ဒေသနာအတိုင်းပဲအဘိဓမ္မာပါဠိတော်မှာလည်းပဲကမ္မဆိုတာစေတနာပဲ အခုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးမှာလည်းပဲကမ္မပစ္စယောဆိုတာစေတနာကိုပဲပြောတယ်အဲ့ဒီစေတနာကိုမှနှမျိုးခွဲတယ်နာနဲ့ခဏိကစေတနာဆိုတာတစ်မျိုးနာနဲ့ခဏိကဆိုတာနာနာဆိုတာမတူညီဘူးကွဲပြားနေတယ်ခဏဆိုတာအချိန်ပိုင်း မတူညီတဲ့အချိန်ပိုင်းဘသူတွေမတူညီတာတော့လို့ဆိုတော့ကံတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေရနာလို့ဆိုတဲ့ကံတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းနဲ့ထိုကံတရားကအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်ပိုင်းဒီနှစ်ခုကမတူဘူးလို့ပြောတယ်။နာနာနဲ့ခဏိကလို့ခေါ်တယ်။နာနာခဏိကမတူညီသောအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့ အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တတ်တဲ့စေတနာမျိုးကံကံမျိုးကတစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့။နောက်သဟဇာတစေတနာသဟဇာတဆိုတာအတူတကွဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပြုတဲ့စေတနာမျိုးပဲ။အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေကို စွမ်းအားပေးတယ်လုံလပြပါဒတွေကိုဖပန်ကူညီပေးတယ်ဆိုတဲ့စွမ်းရည်တတိရှိတဲ့စေရနာမျိုးကသာသာတာစေရနာလို့အော်ပဋ္ဌာန်းမှာဒီလိုနှမျိုးခွဲလိုက်အဲ့ဒီမှာနာနကဏိကစေတနာကိုကံလို့ခေါ်တာကြတော့ သုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာလည်းပဲဒါကိုပဲခေါ်တယ်ထိုထိုသုတ်တံတွေမှာကံအကြောင်းဟောတာတွေမှန်သမျှနာနာခဏိကလို့ဆိုတဲ့ကံဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့အကျိုးထုတ်လို့တဲ့အချိန်မတူညီတာကိုပဲပြောတယ်အရာထဲမှာလူတွေပြောနေကြတဲ့ဒီကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးကံတရားအတိုင်းပဲနဲ့ပြောနေကြတာနေရာလည်းပဲ ဟောဒီနာလက္ခဏိကကမ္မကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောကြတာဘာသာတကမ္မဆိုတဲ့ဒုတိယအမျိုးအစားကိုတော့အဘိဓမ္မာမာသာပြောတယ်လို့ဒီလိုနားလည်တယ်အဘိဓမ္မာပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာသာသဟဇာတကာမအကြောင်းကိုပြောတယ်။တခြားသုတ်တန်တွေမှာကံအကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်ဒါနဂနိကကမ္မ ကဲကံကြောင့်ပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲသုတ္တံပါဠိတော်တွေမှာကမ္မတကာတတ္တာတတ္တတတ္တဝါတွေမှာကမ္မတကာကံသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြတယ်လို့ဒီစကားကိုဟောတယ် အဲ့ဒီကံဟာဘယ်ကံကိုရည်ညွှန်းတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့နာနခဏိကကံကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ပြောတာ။အာဟာသာကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူး။ကမ္မတကတတ္တကမ္မဓာယတာကံကလည်းအမွေကဥစ္စာရှိကြတယ်။ကမ္မယောနိခန္တီဟူသောအကြောင်းရှိကြတယ်။ ကမ္မဗန္ဓုကန္တိဟူသောဆွေမျိုးရှိကြတယ်ယံကမ္မံဂရိတန္တိကလျာဏဝါပါပကဝါတတ္တကမ္မတထာယတာဝိတန္တိတဲ့ကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေပြုလုပ်တဲ့ကံရဲ့မိမိပြုလုပ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးကို တတ္တဝါတွေကအမွေခံကြရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟာနာနဂတိကကမ္မပစ္စည်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာသာသနာကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးအေးပဋ္ဌာန်းမှာကြတော့နာနဂတိကကမ္မပစ္စည်းကတခုသာသနာကမ္မကတခုဆိုပြီးတော့ကမ္မနှစ်ခုဖွဲ့ခြားပြီးတော့ဟောတယ် သုတ်တံပါဠိတော်တွေရဲ့အယူရစဆိုရင်ကံဆိုဒီမှာကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်တဲ့စေရနာအကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်တဲ့စေရနာအဲ့ဒီစေရနာသဘာဝတရားကိုကံလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာအဘိဓမ္မာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရကြလို့ရှင်စေတနာမှန်သမျှကံပဲ ဝိဘက်မှာပဲဆင်ရှင်ကုသိုလ်မှာပဲဆင်ရှင်အကုသိုလ်မှာပဲဆင်ရှင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာရှင်ရှင်တဲ့နေရာမှာရှင်စေတနာမှန်သမျှဟာကံပဲလို့ခေါ်တယ်။ဒါမတူညီတဲ့အချက်ကလေးတွေ။ကြောပြချမ်းသာဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဘာသာတကမ္မဆိုတာ တစုံတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာသဟဇာတာစေတနာတံမြုပ်တကနာခန္ဓာနာတံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပါနာကမ္မပစ္စေနပစ္စယော ဟဇာတာအတူတကွဖြစ်တဲ့စေရနာစေရနာတရားလေးတွေတံမြုတ်တကနာဓမ္မနာရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတို့အား၎င်းတန်သမုဋ္ဌာနာနာသူရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တစရုပ်တို့အား၎င်းစိတ်တစရုပ်ပဋိတ္တရေကံတစရုပ်တို့အား၎င်း ကာမပစ္စေနာသာဇာတကာမပစ္စယတတ္တိဖြစ်ပစ္စယောဥပကာရကောခြေစုပြုတတ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဒီသာသတာကာမဆိုတာအရတဲ့မှာပြောနေတဲ့ကံတိုင်းပဲဆိုတာလည်းမဆိုင်ဘူး ကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းမဆိုင်ဘူးသဘာဝတရားတွေဟာစေတနာဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးတွေရှင်ဘက်တရားတွေအပေါ်မှာလုံလဗျာပါဒလို့ဆိုတဲ့အစွမ်းတတ္တိကလေးတွေကိုပေးနေတယ် စေတနာရဲ့သဘောတရားကသူကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့သဘာဝတရားတွေကိုလည်းစီယုံပြီးတော့အားထုတ်စေတယ်ဒါစေတနာရဲ့သဘောတရားဒါကြောင့်မို့စေတနာမှာအလုံးနှစ်ခုလုံးတယ်လို့ပြောရတယ်ပထမအလုပ်ကကိုယ်တိုင်အားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ဒုတိယက ရှင်ဘောရှင်ဘက်တရားဓမ္မတွေကိုလည်းအားထုတ်စေတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ကအားထုတ်ခြင်းရှင်ဘက်တရားတွေကိုလည်းအားထုတ်စေခြင်းဆိုတဲ့ဒီစွမ်းဆောင်မှုလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အဟဇာတကမ္မကိုကမ္မပစ္စယောလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါဒီသာသနာပစ္စည်းကိုကမ္မပစ္စည်းကိုဟောတာလေ ဋ္ဌာန်းကျမ်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဟောပြောချက်ကလေးတစ်ခုလို့ဒီလိုမှတ်ဒါကတော့များများပြောစရာမရှိဘူးစိတ်မှန်ရင်စေတနာရှိတာကြီးပဲစိတ်အားလုံးမှာစေတနာကရှင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စေတနာဆိုတာစိတ်အားလုံးမှာရှင်တဲ့စေတသိက်တရားမျိုး ဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေတနာဆိုတာပါတယ်စေတနာမပါတဲ့စိတ်ရလို့လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီစေတနာဆိုတာကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာခံလို့ပြောလိုက်တာဒါကသဟဇာတကမ္မနာနခဏိကကမ္မကြတော့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာကုသလကုသလကမ္မဝိပါကနာခန္ဓာနာကတ္တတာသဝိပါဏကမ္မပစ္စေနပစ္စယောကုသလကုသလကမ္မကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကလေးသည်ဘာကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကလေးသည် ဝိပါကနာခန္ဓာနာကံတရားကထုတ်လုပ်တဲ့ဝိပက်နာမခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်းကတ္တတာသဝိပါကံကတ္တတာယုတ်လို့ဆိုတဲ့ကာမစယုတ်တို့အားလည်းကောင်းကာမပစ္စည်းနာကာမပစ္စယတတ္တိဖြစ်ပစ္စယောဥပကာရကောခြေစုပြုတတ်ပါပြီဒါကအများပြောနေတဲ့ကံပဲ။ ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်လို့အများပြောနေကြတဲ့ကံကံသာလင်ကိုယ်ပဲဥစ္စာဆိုတာလည်းဒါကိုပြောတယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဘယ်သူ့ကိုဖြစ်စေတော့လို့ဆိုတော့ဝိဘက်နာမခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ စိတ်စေတဲ့သိဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုဟောဒီကံကဖြစ်စေတယ်။နောက်ကတ္တတာယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ကံစယုတ်တွေကိုလည်းဟောဒီကံကဖြစ်စေတယ်။ဒါဘဝတစ်ခုမှာအစပြုတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကံကနေထုတ်လုပ်လိုက်တာဝိပဿနာကံစယုတ်ပဲလေ။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်ရသင်္ခါရဆိုတာနာနဂတိကကာမကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံတို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့စေရနာကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အဓိက ဋိတရေဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုဖြစ်စေတယ်အဲဒီပဋိတရေဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုပဋိတရေအခါမှာဖြစ်စေပြီးတော့ဘဝတိအခါလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဝိဘက်တွေဟာတန်တရားတွေရဲ့အကျိုးပဲဒီဝိပါကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကဝိဆိုတာဘာကိုပြောတာပါကဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မှတ်ဖို့ ဝိဆိုတာမတူညီတဲ့သဘာဝတရားဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီမတူညီသောသဘာဝရှိကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီကွဲပြားခြားနားကြတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်အဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဝိလို့ပြောတယ်ပါကဆိုတာအချို့တရားတဲ့ ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားနန္တရားကိုဝိပါကလို့ခေါ်တယ်ဗမာစကားထဲမှာလည်းဝိဘက်ဝိဘက်နဲ့ပြောကြတယ်ဒီနေရာမှာဝိပါကဆိုတဲ့စကားလုံးကအကျိုးမှန်သမျှကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးဝိဘက်နာမခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်း စေတနာရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့မိဘစိတ်စေတသိက်တွေကိုသာရည်ညွှန်းတယ်ကျန်တာမရည်ညွှန်းဘူးအပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဒါဝိပဿစိတ်တွေကိုရည်ညွှန်းတယ်ဝိပဿစိတ်36မျိုးရှိအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတယ်တဲ့အဲ့တော့သင်္ကာရပစ္စယဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပဋိသေရေအခါမှာဆိုရင်ဘယ်နှခုကောက်ရတော့ပဋိသေရေစိတ်က16ခုရှိတယ်ဝိညာဏအရာစိတ်16ခုပဲကောက်ကာမပစ္စည်းကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့16ခုဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့တန်တေရဏစိတ်ကတစ်ခုဥပိ္ပခာတန်တေရဏတစ်ခု ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခတန်တိရဏကတခုတည်းမဟာဝိပဿစိတ်က၈ခုရူပဝဆရဝိပဿစိတ်က၅ခုအရူပဝဆရဝိပဿစိတ်က၄ခုပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီ19ခုပရိသေစိတ်19ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရိသေစိတ်19ခုဟာ နာနဂတိကကမ္မလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားပဲအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာဝိပါကနာခန္ဓာနာဆိုတာပြောတာနော်နောက်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာရောဆိုတော့ပဝတ္တိခါမှာထုတ်လုပ်ပဋိတရေအခါပဝတ္တိခါလို့အခါနှမျိုးမှတ်ထား ဘဝတစ်ခုအစပြုတဲ့အချိန်လေးကိုပရိသေဆက်လက်ရှင်သန်ပြီးတော့သေသည်ထိအောင်မှပေဝတိအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အကျိုးဝိဘက်တွေမှန်သမျှကံကထုတ်လုပ်တယ်အဲကမ္မပစ္စယောနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲရုပ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ ကမ္မဇယုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်တွေကလည်းပဲဟောဒီကံရဲ့အကျိုးပဲကံကနေဖြုတ်လို့လာအဓိကကြတဲ့ကမ္မဇယုတ်သို့မဟုတ်ကံတစ်ခုရဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်က၉ခုရှိတာပတာဒယုတ်၅ခုလို့ဆိုရဲမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့် လျာကြီးကိုကြီးဆိုတဲ့သနာရယုတ်၅ခုအဋ္ဌိဘာဝပုံမဝါလို့ဆိုတဲ့ပုံမယုတ်က၂ခုထရယလို့ဆိုတဲ့အချို့သောစိတ်တို့ရဲ့မိယာတိယာအဖြစ်ဖြစ်တဲ့အာဃာတခုနောက်ဇီဝိတယုတ်ဇီဝိတယုတ် သာရယုတ်၅ခုရယ်ဘာဝယုတ်၂ခုရယ်ဟရယယုတ်ရယ်ဇီဝိတယုတ်ရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၉ခုအဲ့ဒီ၉ခုသောယုတ်တွေကကံတက်တဲ့ကြောင့်ပြီးပဲဖြစ်တယ်ကံတက်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ဒါကံကကြီးထုတ်တယ်တခြားဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့အမြဲတမ်းမှီတွဲပြီးတော့နေတဲ့ ဥပါဒာယုတ်ကိုအဲ့ဒီထေတဲကနေပြီးတော့အထကလာယုတ်၈ခုပေါ့အထကလာယုတ်၈ခုကိုသက္ကရာယုတ်၈ခုကကံကထုတ်တာရှိတယ်စိတ်ကထုတ်တာရှိတယ်ဥရုကထုတ်တာရှိတယ်အာရထုတ်တာရှိတယ်မတူညီဘူးပေါ့ အဲ့တော့ကံတက်တက်ကနေထုတ်တာတော့ခုနကိုးခုအဲ့ဒီကိုးခုဟာအခုပြောရတဲ့အဲ့ဒီကိုးခုနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရုပ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအဘိဓမ္မာပါဠိတော်မှာကတ္တတာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ကမ္မဇာယုတ်ကိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကတ္တတာယုတ်လို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာ ကုသလာကုသလာကမ္မံဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တာသရူပနံကမ္မပစ္စယေနပစ္စယောတဲ့ကုသလာကုသလာကမ္မံကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရနာတိဝိပါကနာခန္ဓာနာဝိပဿနာမဲ့ခန္ဓာတို့အား၎င်းကတ္တာသရူပနာကတ္တာယုတ်လို့ဆိုတဲ့ကံစားယုတ်တို့အား၎င်း ကမ္မပစ္စယေနနာနခဏိကကမ္မပစ္စယတတ္တိဖြစ်တယ်ပစ္စယောဥပကာရကောခြေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်လို့ကမ္မပစ္စယောမှာကံအကြောင်းကိုဘယ်လိုဟောတယ်ကံအကြောင်းကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှကျေပြတ်နေပေါ့အဲ့တော့နာနကတိကကမ္မဆိုတဲ့နေရာမှာ အသေးစိတ်ကလေးတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စေတနာပေါ့အကုသိုလ်စေတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောအောင်အကုသိုလ်စိတ်12ခုလုံးဟာ စေတနာနဲ့ရှင်သားကြည့်တယ်အကုသိုလ်စိတ်12ခုလုံးမှာရှိတဲ့စေတနာသည်အကုသိုလ်ကံ နော်အကုသိုလ်ကံဘယ်နှခုရှိလဲလို့ပြောရင်စိတ်12ခု ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စေရနာ12ခုရှိတယ်အကုသိုလ်စေရနာ12ခုရှိတယ်စိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် လောဘမှုစိတ်6ခုမှာစေရနာ6ခုဒေါသမှုစိတ်2ခုမှာစေရနာ2ခု မောမှုစိတ်2ခုမှာစေရနာ2ခု ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်12ခုအဲ့ဒီ12ခုတည်းက မောမှုစိတ်ထဲမှာဥပိ္ပခာသဟခုတ်ဥဒိစ္စတံပယုတ်လို့ဆိုရဲနောက်ဆုံးအကုသိုလ်စိတ်မှာဥဒိစ္စနဲ့ရှင်းလာတဲ့စေရနာလေးကြတော့ပရိသတိအကျိုးကိုမထုတ်လို့ဘူးတဲ့နော်ပရိသတိအကျိုးဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဘဝတစ်ခု ကျိုးပေးတာမရှိဘူးလို့ဆိုဒါကြောင့်မို့လို့ ဥဒိစ္စစေရနာမပါတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတစ်ဆက်တစ်ခုသည်ပရိသေအကျိုးဖြစ်တဲ့အကုသလဝိဘက်ဥပေက္ခတန်တိရဏဆိုတဲ့ပရိသေအကျိုးကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်ကာမပစ္စယောကာမပစ္စယတတ္တိနဲ့အဲ့ဒါထုတ်လုပ် ပိစ္ဆစေရနာကတော့ပရိသေချိုးမပေးဘူးတဲ့။ဉာဏ်နဲ့စေရနာတွေအကုန်ပရိသေချိုးပေးနိုင်တယ်။သူတို့ပေးတဲ့ပရိသေချိုးဆိုတာဘယ်ဝိဘက်စိတ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အကုသလဝိဘက်ဥပိ္ခာအန္တိရဏစိတ်။ဒါတော့ပဋ္ဌာန်းနာလဲဖို့ကြတော့အဘိဓမ္မာအခြေခံသင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့။နော်။နားလည်အောင်ပြောဖို့ အရက်သုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီစေတနာ7ခုကြောင့်တတ္တဝါတွေကဘယ်မှာ ဖြစ်ရတော့ဆိုငရဲကြတာရှိငရဲဖြစ်တာရှိတယ်တရိษံဖြစ်တာရှိတယ်ပြိတ္တာဖြစ်တာရှိတယ်အတုရကယ်ပုံမှာဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီငရဲတရိษံပြိတ္တာအတုရကယ်မှာဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရရှိတဲ့သတိစိတ်သည်အခုပြောခဲ့တဲ့အကုသလဝိဘက်ဥပ္ပခတန္တိရဏစိတ် ဒါကြောင့်မို့အပယ်လေးပုံသားတွေရဲ့သရေစိတ်ဟာတူတူပဲဒါဖြင့်စဉ်းစားစရာရှိတယ်အကုသိုလ်ကထုတ်လုံလိုက်လို့သူတို့ဘဝဟာဥပိ္ပခတန်တိရဏဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စကြရတယ်ဥပိ္ပခတန်တိရဏဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်နဲ့စပရိသေစိတ်ချင်းတူပါရဲ့တန်းနဲ့ ခံရတဲ့ဒုက္ခကြတော့တူရဲ့လားမတူဘူးဘာဖြစ်လို့ကွဲပြားခြားနာရသလဲစဉ်းစားကြရတခုပါဘာဖြစ်လို့ကွဲပြားခြားနာရသတိစိတ်ချင်းတူရဲ့တန်းနဲ့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့သတိစိတ်ချင်းတူရဲ့တန်းနဲ့ ငရဲဘုံရောက်သွားတဲ့ငရဲဘုံမှာဖြစ်တဲ့အကုသလဝိပက်ဥပက္ခတန်တိရဏနဲ့သရေနေတဲ့ငရဲသားတွေကြတော့အိုးနိရယဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခတစ်စက်မှမရှိတဲ့ဘုံဘဝအမြဲတမ်းဆင်းရဲတယ်သူ့ရဲ့နည်းနည်းသက်သာတာကတရိစ္ဆာန်အဆိုးဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် အသူရကယ်တို့ကြိတ်တာတို့ကအပေပုံထဲမှာတက်တာတယ်လို့ပြောอ่ะအဲ့ဒီတဲ့ဆိုတာကတရိษံတရိษံနဲ့ဆိုတာကငရေဒီလိုသွားတယ်เนาะအဆိုးဆုံးရသော်ဘုရားကမဟာတိယနာရတုတ်မှာဟောထားတာရှိတယ် ငရဲဘုံကိုဘာနဲ့ဥမာပေးထားတော့ဆိုမိကြီးတွင်ကြီးနဲ့ဥပမာပေးမိကြီးတွင်ကြီးတဲ့ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားတာကြည့်ပါမိကြီးတွေရဲရဲကြီးနေတဲ့မိကြီးတွင်ကြီးတဲ့ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါငရဲဘုံရောက်တယ်ဆိုတာမိကြီးတွင်နေမိကြီးတွင်ကြီးတဲ့ကြတာမျိုးပဲတဲ့ တရိษံပုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မစင်တွင်းကြတာနဲ့တူတယ်။ဒါတရိษံနေကြခုနမိကြီးတွင်းနဲ့ဆိုင်တတ်တာတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့မစင်တွင်း။အဲပြိတ္တာနဲ့အတူတကယ်ကိုတော့ပေါင်းပြီးတော့ဟောလိုက်ရှိတယ်အများတန်း။အပယ်လေးပုံလို့ပြောပြီးပဲလို့သုတ်တန်နေမှာဆိုအပယ်သုံးပုံပဲပြောတယ်။အဲ့တော့ပိဋ္ဌာပုံကြတော့အင်မတန်မှပူပြင်းတဲ့နေရာမှာ အရွက်ကျဲကျဲနဲ့မြေတွေကလည်းအောက်ခံမြေကကြောက်ဆုံးဆုံးနေထွက်ပြီးတော့အမတန်မှကြမ်းတမ်းတဲ့မြေပေါ်မှာပေါက်တဲ့အရိပ်ကျဲနေတဲ့သစ်ပင်အဲ့ဒီသစ်ရိပ်မှာနေရတဲ့ဒုက္ခမျိုးနဲ့တူတယ်လို့စိတ်တာကတော့အဲ့လိုဟောဥပမာပေးထားတာဒီ အဲ့တော့သရေစိတ်ချင်းကတူရဲ့တန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငရဲပုံကလူတွေကပိုဒုက္ခရောက်တုံးဆိုရင်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့စွမ်းအားချင်းမတူဘူးလို့ဒီလိုပြောဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် level တို့ degree တို့ဆိုတာရှိတယ်နော်ကုသိုလ်လုပ်လည်းပဲကုသိုလ်စိတ်စွမ်းအားချင်းတူရလားမတူဘူး ဒါနလုံးလို့သီလဆောက်တည်ဆောက်တည်ဘာဝနာကမ္မထံပွားများအထုတ်အထုတ်စိတ်ဆွမ်းအားဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူဘူးအရှိန်ခြင်းလည်းမတူဘူးအဟုန်ခြင်းလည်းမတူဘူးသို့တော့လှူတာဆိုရင်ဒါနပဲဆောက်တည်တာတွေကအကျင့်သုံးတာကသီလပဲပွားများအထုတ်တာတွေကဘာဝနာဒါချင်းကြတော့တူတယ်နော် level တို့ degree တို့ဆိုမတူဘူး ဆိုလိုတာ quality မတူဘူးလို့ပြောကံတရားရဲ့ quality မတူဘူး quality မတူပဲပဲပစ္စည်းဟာဒီပစ္စည်းပဲမဟုတ်လားနော်ခုခေတ်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်လေ quality မတူဘူးပြောကြတာပဲသို့တော့နာမည်တို့ပစ္စည်းတို့မတူဘူးလားဒါပဲသုံးရတာချင်းလဲဒါပဲ ဥမာပဲရေဒီယိုလေးတစ်လုံးဆိုတော့ရေဒီယိုလေးတစ်ခုဟာဘယ်နိုင်ငံကလုပ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံကလုပ်တယ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါကြည့်ဒါက quality ကောင်းတယ်ဒါက quality မကောင်းဘူးပြောကြအဲ့ဒီ quality မကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာ quality မကောင်းလို့သူ့ကိုရေဒီယိုလို့ခေါ်မခေါ်ရဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူလည်းရေဒီယိုပဲ quality ကောင်းတာလည်းရေဒီယိုပဲเนาะအဲ့ဒါလိုပဲ ကံတရားရဲ့ quality အရာထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာ quality ချင်းကွာသွားတယ်တဲ့ငရဲကြတဲ့ဟာကြတော့ quality အမြင့်ဆုံးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခမ်းအရာဆုံးလို့ပြောအောင်သူ့ရဲ့နည်းနည်း quality ရောရင်တရိษံပေါ့ဒီတဲ့ရော့သွားလို့ရှိရင်တော့ပြိတ္တာပေါ့တရိစိတ်ချင်းတူပေမဲ့လို့သူတို့ခံစား냐တာချင်းမတူဘူး ထို့တူပဲကြည့်လူသားတွေရဲ့ခြေပုံရနော်လူစင်မမီတဲ့လူရဲ့သရေစိတ်ကြတော့ကုသလဝိဘဥပ္ပခတန်တိရဏလို့ခေါ်တယ်။တာမန်လူသားတွေလူစင်မီတဲ့လူသားတွေရဲ့ပရိသရေစိတ်ကမာရုရဲ့စိတ်လူသားတွေရဲ့ပရိသရေစိတ်ကလည်းမဟာဝိဘစိတ်ပဲ။နတ်ပြည်6ထပ်မှာဖြစ်တဲ့နတ်တွေရဲ့သရေစိတ်ကလည်းမဟာဝိဘစိတ်ပဲ။ သို့တော့ချမ်းသာဒုက္ခရတာချင်းတူကြရတာတူဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်ဒါပြင်မတူတာဘာလို့မတူတာတုံးလို့အဖြေရှာရင် quality မတူဘူးလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ quality မတူဘူးပြောအောင်ဒါကြောင့်မလို့သုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာ ဒါနကောင်းမှုကိုနည်းနည်းသီလကောင်းမှုကိုနည်းနည်းဘာဝနာလုံးဝမပါဘူးဆိုတာလူပြည့်ဖြစ်တယ်ဒါနကောင်းမှုလွန်လွန်ကဲကဲသီလကောင်းမှုလွန်လွန်ကဲကဲဘာဝနာကောင်းမှုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုကြည့်နည်းနည်းနဲ့လွန်လွန်ကဲကဲဆိုတာ quality ကိုပြောတာလူဘုံလူဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ဌာနနဲ့နတ်ပြည်နတ်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဌာန quality ချင်းမတူဘူးလို့ပြောအောင် ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂုတ္တုထဲမှာကရိပုံညာကရိယာဝတ္ထုတုတ်မှာဒီတိုင်းရှိဒါလေးကတတိထားမိဖို့လိုတာပေါ့တော့ quality မတူတာပဲလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာမတူတာ quality မတူလို့တရေစိတ်ချင်းကြတော့တူတူပဲတရေစိတ်ချင်းကြတူတူပဲ ကားတောင်မှကားလို့ခေါ်ရပေမဲ့လို့အမျိုးအစားမတူရင်တန်ဖိုးချင်းတူရဲ့လားတူအဲ့လိုပဲတန်ဖိုးမတူတာကိုပြောတာနော်ကွဲပြားခြားနာမှုဆိုတာတဘာဝမှာလည်းဒီတိုင်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့လူဘုံလူဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်လို့ဆိုအရေးကောင်းကောင်းတစ်ပင်နဲ့ဥပမာပေးတယ်အမတန်အရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးအောက်မှာထိုင်းနေရပြီးတော့ ဩအေးလိုက်တာလို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးသို့တော့အရင်ကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ထိုင်ရတဲ့နေရာကမြေကြီးပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်နေဆောင်လာလို့ရှိရင်လည်းအရိတ်ကဝင်လာနိုင်တယ်နေနေဘူးကဝင်လာနိုင်မိုးရွာလို့ရှိရင်လည်းလွတ်ပါမလားလွတ်ဘူးအဲ့တော့လူဘဝချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟာအရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးအောက်မှာနေရသလောက်ပဲရှိတယ် ခြေကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးပါနတ်ပြည်နတ်ဘုံကြတော့မြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့အေးလေလုံမိုးလုံတိုက်ခန်းကြီးမှာမှွေရာကြီးနဲ့ဆောဖာဆိုဖာကြီးနဲ့ဂရင်ကြီးနဲ့အမတန်စိန်ရှိတဲ့အိတ်ခန်းကြီးနဲ့အလားတန်တူတယ်လေလုံမိုးလုံဆောက်ထားတဲ့အိတ်ခန်းကြီးနဲ့အလားတန်တူတယ်ဆိုကဲတစ်ပင်အောက်နဲ့လေလုံမိုးလုံဆောက်ထားပြီးတော့ မွေရနဲ့ဂရင်နဲ့ဆိုတာတွေနဲ့ခုနကသစ်ပင်အောက်ကအနေထားနဲ့တူပါမလားမတူဘူးတဲ့အဲ့တော့နတ်ပြည်နဲ့လူပြည်ဟာအဲ့လိုကြွာချတယ်လို့ဥပမာလေးတွေပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကြွာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန် quality မတူဘူးပေါ့အကျိုးပေးတဲ့ကံက quality မတူတာအေးဒီသဘောလေးတွေကတတိထားဆရာပေါ့ ကဲကောင်းပြီအကုသိုလ်စေတနာက နေပြီးတော့ဥပိ္ပခတန်တေရနာလို့ဆိုတဲ့တရေအကျိုးလေးကိုပေးလိုက်တယ်ပရိတရေခါမှာတရေအကျိုးလေးကိုပေးတယ်အဲ့ဒီပရိတရေအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့အကုသိုလ်စေတနာဟာဥဒိစ္စစေတနာ မပါတဲ့7ခုဒါဖြင့်ဥဒိစ္စဥဒိစ္စသဟကုတ်ဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်မှာရှင်တဲ့စေတနာကဘာဖြစ်လို့တရေအကျိုးမပေးတာလို့ဆို တတိချိုးပေးနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိသူ့မှာမရှိလို့တဲ့ဖြစ်တာပရိသေတွေထုတ်လုံနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိသူ့မှာမရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိတာတုံးဆိုတာကြတော့ကျမ်းဂန်တွေမှာဆက်မပြောတော့ဘာကြောင့်မရှိတာတော့ကျန်တဲ့စိတ်တွေမှာရှိတဲ့တရေစေတနာတွေကတရေချိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိရတဲ့ဥဒိစ္စနဲ့ရှင်တဲ့ စေတနာလေးကဘာလို့တတိကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိတာတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါယုတ်တိရှိအောင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်စာရေးတော့မပါဘူးပေါ့နော်စာထဲမှာတော့ပဋိသန္ဓိဒါနာသဘာဝဘာဝတော့ပဋိသန္ဓိဒါနသဘာဝဘာဝတော့ပရိသတိအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့သဘောမရှိလို့တဲ့ဒါပဲဖြေထားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီသဘောမရှိတာတုံးလို့ဆိုတာကြတော့အဖြစ်မရှိဘူး အဲ့ဒီအဖြေလေးကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥတ္တိစပမ္ပယုတ်စိတ်ဆိုတာဥတ္တိစလွှမ်းမိုးနေတာဥတ္တိစဆိုတာမတည်ငြိမ်ပဲနဲ့ပြန့်လွင့်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုအဲ့ဒီပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်မှာရှင်ရတဲ့စေတနာတစ်ခုဟာလည်းပြန့်လွင့်မနေပေဘူးလားဥဒိစ္စရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူလည်းတည်ငြိမ်မှုကိုမရှိဘူး တည်ငြိမ်မှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပရိသေရေစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဆွမ်းရတတ္တိတွေသူ့မှာမပြည့်စုံဘူးဒီလိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဥဒိစ္စဆိုတာရတ္တမနဲ့မှပယ်တာအကယ်၍ဥဒိစ္စစေတနာကပရိသေရေဂျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်တို့သဂရာဂံတို့အနာဂံတို့ဆိုတာဥဒိစ္စမပယ်သေးဘူး မပယ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေဟာဩဒိစ္စရှိနေလို့သူတို့အပယ်ကြရမယ့်ဂိမ်မျိုးဆိုင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဩဒိစ္စဟာရတ္တမေနဲ့ကြမှာပယ်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဩဒိစ္စနဲ့ရှင်တဲ့စေတနာဟာပရိသေချိုးတော့မပေးဘူးတဲ့ပုတ္တိချိုးတာပေးတယ်ဒါအဘိဓမ္မာလွာဝအရာစဉ်းစားစရာတစ်ခုပြောကဲကောင်းပြီပုတ္တိချိုးကြတော့ပေးတယ်သူက အာလုံအကုသိုလ်စေရနာ12ခုစလုံးนี่ပောတိကျိုးကိုပေးတယ်သူပေးတဲ့အကျိုးကဘာတွေတုံးလို့ဆိုရင်စာလို့ပြောရအောင်စက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စီဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တန်တေရဏခုနှစ်ခုရှိနော်အဲ့ဒါတွေကအကုသိုလ်ကထုတ်လိုက်တာတွေကြီးပဲ စက္ခုဝိညာဉ်ကိုအကုသိုလ်ကထုတ်တဲ့စက္ခုဝိညာဉ်ကဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်တော့ဆိုရင်အနိဋ္ဌာယုံကိုမြင်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ဟာကြည်နှက်စရာမကောင်းဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မျက်စိတွေကိုကြည့်ပေါ့မျက်စိတွေမှာမြင်လိုက်တာအကြိုက်စရာအကြည့်ပဲမဟုတ်ဘူးမကြိုက်စရာတွေလည်းပါအကောင်းတွေကြီးမြင်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာတွေလည်းမြင်မကောင်းတဲ့အာယုံအလိုမရှိရတဲ့အာယုံကိုအနိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တယ်နော်အလိုမရှိရတဲ့အာယုံ ဒါဖြင့်အလိုမရှိရဘူးဆိုရင်တယောက်ကအလိုရှိတယ်တယောက်ကအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သတ်မှတ်ဒါရေပုံရစကားအနေနဲ့ပြောရလောကလူသားတွေက ကိုကြိုက်ကောင်းတာပဲကိုထင်ကြင်ရွှေလန်းလို့ဆိုမို့လားကြည့်ရလားအိဋ္ဌာယုံတို့အနိဋ္ဌာယုံတို့ဆိုတာအတိတကျသတ်မှတ်ပြောဖို့ခက်တဲ့ဟာ ခွေးတွေကောင်မုတ်မြင်လို့ရှိရင်လူတွေကနှာခေါင်းပိတ်ချွီထွန်လှုပ်သွားကြတယ်ဟိုလရတွေကြတော့ very happy ပေါ့ဒီအနံကလေးကိုမွေးနှုတ်လို့အဝေးရတောင်ပြန်ပြီးဆင်းလာခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒွေးနီးကြိုက်တဲ့လူကဒွေးနီးအိဋ္ဌာယုံပဲမကြိုက်တဲ့လူကအနိဋ္ဌာယုံပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒါလို့ပြောရမလားလို့ဆိုတော့အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင် generally speaking ရေပုံရအပြင်သာသုံးသက်ပြောရတယ်အများစုကအိဋ္ဌလို့သတ်မှတ်ထားရင်ဒါအိဋ္ဌရအများစုကအကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတာအိဋ္ဌရနော်အများစုကအနိဋ္ဌလို့သတ်မှတ်ထားရင်အနိဋ္ဌယုံလို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်အေးကောင်းပြီရေပုံရသတ်မှတ်ချက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မှာစိတ်ချမ်းသာစရာမရှိတဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဘယ်သူကမှမပေးနိုင်တဲ့ဟာဒါအနိဋ္ဌာယုံစစ်တယ်နော်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အာယုံတစ်ခုဟာဘယ်သူကမှစိတ်ချမ်းသာမှုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါအနိဋ္ဌာယုံစစ်တယ်စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့လူတွေမှတပါတာမန်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူကမှဟာလားစိတ်ချမ်းသာမှုကိုမပေးနိုင်တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့သိတဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်တည်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပါမကောင်းတာမြင်ပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကုသိုလ်စိတ်မကောင်းတဲ့အတန်အတန်ကလည်းပဲဟုတ်လားကြောက်လန့်စပွဲအလိုမရှိရတဲ့အတန်ဆိုအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဟာလည်းအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲအနတ်ကလည်းပဲအနတ်နံပြီးတော့ဟုတ်လားဟောနှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့အနံ့ကိုနံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ် နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့အရာသာကိုခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်မကောင်းတဲ့အထီးတွေ့မကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ဆိုတာဥမာပဲပိုးထင်ရှားတယ်ခြေတော့ခလုတ်တိုက်ရင်မနာဘူးလားဒါမကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ပဲเนาะထင်ရှားလို့မကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ပဲအဲ့ဒါလို့အလိုမရှိရတဲ့အထီးတွေ့ကိုအာယုစွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ် ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာစဉ်းစားကြည့်မြင်သိစိတ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ကြားသိစိတ်တွေဖြစ်တယ်နာသိစိတ်လျက်သိစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်သည်များစိတ်ကလေးတွေဟာခုနကဘလို့မရှိတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာမိတိပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပါကောင်းတဲ့အာယုံကြတော့အိဋ္ဌာယုံခေါ်တယ် အဲ့ဒီအိဋ္ဌာယုံနဲ့အိဋ္ဌာယုံကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့မြင်သိစိတ်ကြာသိစိတ်ကြားပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ကြာသိစိတ်နတ်သိစိတ်လျက်သိစိတ်ထိသိစိတ်တွေကြတော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုဒီလိုပြောအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာငရဲဘုံမှာလည်းရှိနိုင်သေးတယ်ငရဲဘုံမှာတမန်အားဖြင့်တော့ငရဲဘုံဟာအနိဋ္ဌာယုံကြီးပဲ။ ကြောက်เสียလန့်เสียအော်ဟစ်ညှိကျူပြီးတော့ဒုက္ခခံနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနိဋ္ဌာယုံကြည်တယ်သို့သောဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကရှင်မမောကလမထေရမြတ်ကြီးကတကိုးရှင်ဆိုတခါတရံငလေငရဲကို ခီးသွားတယ်။ဘာလို့သွားတာတုံးဆိုငရဲချနေတဲ့တတ္တဝါတွေ မနာနိစ္စဒသနံယဟန်ကိုဖူးတွေ့ရမှုနဲ့တရားဓမ္မနာရမှုဆိုတာလေးတွေသွားပြီးတော့ငရဲသွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားဟောတာမျိုးရှိရှင်မပေါက်သလားဟောငရဲသွားပြီးတော့တရားဟောတာဒါပြင်ရှင်မောကလန်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခဲပါယူပါအောဟိနေရတဲ့ငရဲသားတွေကိုဘလို့ဒုက္ခဘလို့လုတ်ပြီးတော့သူကကုသဖြစ်အောင်လုပ်တုံးဆိုလို့ရှိရင် တကူအစွမ်းနဲ့ငရဲမိလေးကိုခိတ္တငိမ့်တော်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုရမရဲ့အသင်္တနာကိုပြလို့တရားတူတူလေးတစ်ပုဒ်ဟောအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာရှင်မောကလန်ကိုငရဲမိငိမ့်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာဒုက္ခလေးတက်တာသွားလို့ရှင်မောကလန်ကိုဖူးလိုက်ရတဲ့အချိန်လေးဒါအိဋ္ဌာယုံပဲရှင်မောကလန်ရဲ့တရားသံလေးကြားလိုက်ရတဲ့အခါဒါအိဋ္ဌာယုံ အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာငရဲသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နိုင်နေတယ်ပေါ့အေးကောင်းတဲ့အာယုံဆိုတာလေးတွေကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကပရိသေကျိုးပိုတိကျိုးပဝတ္တိကျိုးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒီခုပြောတဲ့သက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်ဇီဝဝိညာဉ်ကာဝိညာဉ်သံရိဆိုင်တန်တိရဏဆိုတာ ဝတ္တိကျိုးအကုသလဝိပဿစိတ်9ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကုသလဝိပဿစိတ်9ခုဟာဘာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတော့လို့ဆိုရင်ဝေဒနာ အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပိ္ပခာဝေဒနာကြီးများတယ်သို့တော့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကတော့ဒုက္ခသဟာကုဒုက္ခ သက္ကုဝိညာဉ်ကဥပိ္ပခာသောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇီဝဝိညာဉ်တို့ကဥပိ္ပခာတမ္ပတိဆိုင်တန်တိရဏတို့ကဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာဆိုတာ indifferent feeling ချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒုက္ခဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအကုသလဝိပ္ပစိတ်ဥပိ္ပခာတန်တိရဏကိုတန်ကိစ္စဇတ်မှာ လို့ရေးထားတော့လို့ဆိုတော့ပြားရည်80ထဲမှာတန်ဘူးရည်တစ်ဆက်ထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီလိုရေးထားဂျန်တဲ့စိတ်6ခုကဥပိ္ပခာကပြားရည်60နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ပြားရည်60နဲ့တူတယ်ကဲပြားရည်60ထဲမှာတန်ဘူးရည်လေးတစ်ဆက်ပူတန်ဘူးရည်ဆိုတာတကယ့်ကိုပူကျက်နေတဲ့တန်ဘူးရည်လေးတစ်ဆက်ထည့်ပြီးတော့ရှားပေါ်မှာတင်လိုက်ရင်မနဲ့နေဘူး ချမ်းသာတာတွေရှိပါမလားခုနပြားရည်ရဲ့အရသာပေါ်ပါအောင်လားအေးပြားရည်60ထဲမှာတန်ဘူးရည်တစ်ဆက်ထဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဒီစိတ်ကိုပြောတာဒုက္ခကပဲလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဒါဝင်ငရဲသားတွေကတက်တာတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိပါဘူးမရှိဒုက္ခသဟောကုတ်ကျကြီးဆုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကမ္မပစ္စယောတဲ့နာနခဏိကကမ္မ ပြုလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကတစ်ချိန်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကတစ်ချိန်ဒါကြောင့်နာနာခဏိကဖြစ်လာတဲ့အချိန်ချင်းကြွာချတယ်ကြွာချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလောက်ကြွာလဲလို့ဆိုတာဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝကြွာတာရှိတယ်ခိုးကဘာနဲ့ဒီကဘာကြွာတာရှိတယ်နော်အတိုင်းတာတူညီစွာကြွာတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ဒီဘဝခံရတာမျိုး သို့မဟုတ်ဟိုကဘာတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကဒီဘဝကဘာမှာလာအကျိုးပေးတာမျိုးဒီလိုကြွားချတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနာနာခဏိကလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့ဒီစေတနာအခုလို့အခုကျိုးမပေးတာလဲလို့ဆိုရင်တက္ကရာဆရာကြီးကတော့သူဘာပြောထားတော့ပဋ္ဌာန်းတက္ကရာတော့အခုလို့အခုကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တဲ့ဆိုပါစို့နတ်ပြည်ရောက်စေတတ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလူမဟုတ်ဘဲနဲ့နတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့ချက်ချင်းအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်လေအခုတိလားဆောက်တည်အခုနတ်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့ဟုတ်ကံရဲ့သဘောတရားကကံတစ်ခုကနေအကျိုးပေးနေသေးလို့ရှိရင်ထိုကံတစ်ခုကိုသဘာဝချင်းတူရင်အထောက်ကူပြုမယ်သဘာဝချင်းမတူလို့ရှိရင်အဟံတားတွေလုပ်မယ်အင်းအားကောင်းလာရင်ဖြတ်တော့ဖြစ်တယ် ဒါကံရဲ့သဘာဝတရားတွေအခုလူဘဝဆိုတာကုသိုလ်ကံတစ်ခုကနေအကျိုးပေးထားတာအခုနောက်ထပ်လှုပ်တဲ့အတိတ်ကံကထိုအတိတ်ကလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုပယ်ဖျက်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့နာနာခဏိကလုံနေတုံးတော့အကျိုးပေးသေးဘူးချိန်တန်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့တခြားအကြောင်းတွေကိုလည်းငဲ့ရသေးတယ် တခြားအကြောင်းတွေနဲ့တွဲဖက်မှသာအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဒီလိုနားလည်ရအေးကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကုသိုလ်ဆိုတာကာမဝဆရကုသိုလ်ပဲပြောကြပါလို့ကာမဝဆရကုသိုလ်ဆိုတာဒါနကောင်းမှု သီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုဒီ၃မျိုးကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့ဒီ၃မျိုးကုသလကာမပရတရား10ပါးလိုက်နာရှင်းသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင် ပရိသေရိအကျိုးအနေနဲ့ဗာပေးတော့ဆိုရင်အညံ့ဆုံးကုသိုလ်ဟာခက်ညံ့ညံ့ကုသိုလ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပြီအတော်ကိုညံ့တဲ့ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်သောမနတသာဟုအဲဥပိ္ပခာသာဟုတန်တိရဏစိတ်ဆိုတဲ့ကျိုးပြီးမပြည့်စုံတဲ့ဆိုလိုတာကလုံးဝအဆင့်မမီတဲ့တရေချိုးအဲ့ဒါအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တရေတီးလာတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ ပရိသေကကိုကန်းလာတယ်မျက်စိပါမလာဘူးเนาะတရေကန်းတို့ဆွန့်အားနာမကြားတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာဖြစ်ပြီးမှပြတ်သွားတာမဆိုလို့ပါကိုပါမလာလားအခုခေတ်သတင်းစာတွေလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘာပါမလာဘူးညာပါမလာဘူးတွေအများကြီးပဲเนาะအုံနောက်ကလည်းပုံမှန်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဆေးပညာကတော့တခြားเจ้าနေပြောရင်ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီတခြားเจ้าနေဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကကြောင့်ပဲ အဲ့ဒါလို့အခြေအနေမမှန်တာတွေဖြစ်တာဘာကြောင့်လုံးလို့အကြောင်းရင်းလိုက်ရှာတော့ကမ်းကြောင်ပဲပေါ့ကောင်းပြီတီးတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကြတော့ဘာတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာမဟာဝိဘက်၈ခုဆိုတဲ့ပရိပရိသေအကျိုး၉ခုရှိတယ်ဥပေက္ခတန်တိရဏတစ်ခုမဟာဝိဘက်စိတ်၈ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ပရိသေအကျိုး၉ခုပေးပရိသေခါမှာဩဒီခါမှာကြတော့ အဟိကုသလဝိပဿစိတ်၈ခုနဲ့မဟာဝိပဿစိတ်၈ခုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်16ခုရှိဒါပိုးဒီခါကျတော့ပိုများတဲ့အကျိုးတရားဒီလိုဆုံးတယ်ကာမဝဆရာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာကံဖြစ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကမပေါ်သေးဘူးတဲ့ကံတရားချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နာနခဏိကကမ္မပစ္စည်းတွေထဲမှာဆိုရင် तू က ကံတရားမရှိတော့မှကံတရားဖြစ်တဲ့အချိန်ကတစ်ချိန်ဖြစ်ချုပ်ပြီးသွားတော့မှအကျိုးပေးတာဖြစ်သောကြောင့်နတ္ထိဆိုတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေမှာပါတယ်။ဟောနတ္ထိဆိုတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေပါတယ်ပါတယ်ဝိကတဆိုတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေမှာပါတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီမှာပရိသေရီချိုးက၉ခု ပဝတိကျိုးက16ခုလူပြည်နတ်ပြည်မှာဒီကျိုးတရားတွေကိုရအဲတင်းညိုကိုလေးလာကြမယ်အဘိဓမ္မာကိုလေးလာမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့အသေးစိတ်ပေါ့ကံတရားတွေပြောလို့ရှိရင်ဒါသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမှာအသေးစိတ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကမ္မပစ္စယောနဲ့ဆက်ပြီးပြောလို့ရတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဇန်တရားအထုတ်လို့ရူပဇန်၅ခုသို့မဟုတ်ရူပဇန်၄ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီဇံကုတွေကုသိုလ်တွေကဆိုင်ရဆိုင်ရအကျိုးတွေကိုထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရူပဝဆရကုသိုလ်၅ခုသည်ရူပဝဆရဝိဘက်၅ခုလို့ဆိုရယ်ပရိသေအကျိုးပေးတယ်ပိုးတိကျိုးလည်းပဲအဲ့ဒါပဲပရိသေအကျိုးနဲ့ပိုးတိကျိုးနှစ်ခုတူတူပဲအကျိုးပေးအဲ့ဒီကနေအစစ်မြင့်ပြီးတော့ဇန်တရားကိုဆက်အားထုတ်လို့ရှိရင်အရူပဝဆရကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အရူပဇန်တွေရပြီးတော့အဲ့ဒီအရူပဇန်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကအရူပဝ ဝိပက်၄ခုဆိုတဲ့ပရိသေဂျိုးနဲ့ပုတ္တိဂျိုးကိုရတယ်ဒါကလောကီပဲဆိုင်ရာကံတရားတွေကံတရားလို့လူတွေမသိကြတဲ့ကံတရားရှိသေးတယ်လောကုတ္တရာဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်ပြီးနောက်ဆုံးအနေအထားမှာ ဇောစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးဇောစိတ်ကလေးတွေကပထမဖြစ်လာတဲ့အမြင့်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ဇောစိတ်ကပရိကမ္မာတဲ့။ပြီးတော့ဒါကကာမဝဆဇောစိတ်တွေပဲကုသိုလ်ဇောစိတ်တွေအနုလောမဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်တယ်ပရိကမ္မဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်တယ်အနုလောမဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်တယ်ဥပ္ပစာရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်တယ်ကုတ္တရဘူးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်မက်ဆိုတာပေါ်လာတယ် ဒါစိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့နော်မက်ဆိုတဲ့သောတပတ္တိမက်ကလေးပေါ်လာအဲ့ဒီသောတပတ္တိမက်ကလေးကိုလည်းကံလို့ပြောတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီကံကတော့အချိန်မဆိုင်ဘူးမိမိရဲ့အခြားမဲမှာအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်သူထုတ်လုပ်လိုက်တာပါတော့ဆိုရင်သောတပတ္တိဖို့ဖို့တခါလည်းဖြစ်လာသူချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သောတပတ္တိဖို့ကပေါ်လာအဲ့ဒါလည်းကာမပစ္စည်းရောပဲနော် ကာမပစ္စယသူလည်းနာနဲ့ခဏိကပဲမက်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကတခဏဖိုစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပိုင်းနဲ့မက်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပိုင်းခဏချင်းမတူဘူးတဲ့ဒါလည်းနာနဲ့ခဏိကကြည့်ရှစ်စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှစ်စိတ်ကမက်စိတ်နောက်စိတ်ကဖိုစိတ်သူကထုတ်လောက်တာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တရားကုံတော်6ပါးထဲမှာ အက္ခာလီကောဆိုတာအဲ့ဒါကိုအဓိကကတော့သူ့ကိုရည်ညွှန်းတာ မက်စိတ်ကလေးကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထိုမက်စိတ်ကလေးသည်ကာမောစရကုသိုလ်ကံနေလို့ရူပောစရကုသိုလ်ကံနေလို့အတုပောစရကုသိုလ်ကံနေလို့နောက်ဘဝရောက်တည်ထီအောင်ဆိုင်းနေเสียမလိုဘူးတဲ့အခုဖြစ်အခုအကျိုးထုတ်လုပ်တယ်ဒါလည်းအနန္တရတတ္တိပဲသို့တော်လည်းအဲကာမပစ္စယတတ္တိပဲသို့တော်လည်းမိမိရဲ့အခြားမဲ့မှာအကျိုးပေးလို့အနန္တရာသမဏန္တရာ မရှိတော့မှအကျိုးထုတ်လုပ်တာဖြစ်လို့နတ္ထိကွယ်ပြောက်သွားမှ အကျိုးပေးတာဖြစ်သောကြောင့်ဝိကတဒီကမ္မပစ္စည်းကလည်းပဲနတ္ထိမျိုးစားထဲမှာပါတယ်လို့လို့မှတ်ရအေးကံတရားတွေဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာသုတ်တံပါဠိတော်နဲ့အခုအဘိဓမ္မာမှာဟောထားတဲ့ ကုသလာကုသလာကမ္မဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တသရူပနံကာမပစ္စေနပစ္စယောဆိုတဲ့ဒါနဲ့ခဏိကကမ္မနဲ့သုတ္တပါဠိတော်တွေမှာဟောထားတဲ့ကံတရားတွေရဲ့အကြောင်းဒီနှစ်ခုဆိတ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်မှကံတရားတွေရဲ့အရာဟာအမတန်မှချဲပါတယ်အခုဟောခဲ့တာဟာအချင်းချုပ်ကလေးပဲဟောတာပါအားလုံးကာမပစ္စယောနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်သဘောပေါက်ရင်ဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့် အကျေတဝင်းထပ်ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံအကြောင်းတွေကထိတယ်မြောင်များစွာပြောလို့ရတယ်နော်အေးဘုရားဘာသာတွေပြောနေကြတဲ့ကံဆိုတာအမတန်မှစွန့်ရင်တတိထက်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီကံတရားဟာဘသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတယ်လူတွေကကံကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးနေကြတာဟာကံဟာလက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးစရာမလိုဘူးလူဆိုတာပုရုဇဉ်ဆိုတာကောင်းတာလဲလုံးမိတာပဲမကောင်းတာလဲလုံးမိတာပဲ အဲ့တော့မကောင်းတာတွေလုံးပြီးပြီးလို့ရှိရင်လည်းတစ်သက်လုံးအရှုံးပေးရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကံတရားတွေကလွတ်မြောက်တဲ့နိလန်းတွေရှိတယ်တဲ့ဆိုပါတော့အကုသိုလ်တစ်ခုလှုပ်ထားမိပြီပြင်လို့မရတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်ပြင်လို့မရတာအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဒေဝရကြီးကအမြင့်ဆုံး အကုသိုလ်ကံကိုသူကျူးလွန်ထားဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဟိတ္တပါရက တန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သံဃဗေဒကာလို့ဆိုဒီပြစ်မှုကြီးတွေတစ်ခုမကနှစ်ခုကျူးလွန်တယ်ဒေဝရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဖြာတိတ်ပေးတယ်ဗာပေးတယ်အာပါယီကောနေရီယီကောဒေဝတ္တတောဒေဝရတ်ကအပေရောက်မှာပဲငရေကြမှာပဲဟောငရေကြမှာပဲ definitely ပြောတာအတ္တိကိစ္စပြင်လို့မရတော့ဘူးပူဇော်လို့မရတော့ဘူးကပ္ပထော ဒီကဘာလုံးငရဲမှာခံရမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်ချုပ်ကတန်တရားဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ဒီ ਉ ရတ်ကိုဒီလိုအတိအကျကြီးပြောနိုင်တာတော့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါဒါလည်းမှတ်သားစရာတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ရှင်းပြတော့လို့ဆိုတော့ဒီဝဋ္ထရဲ့တဏ္ဏမှာတဲ့အဖျားလေးလောက်စာထဲမှာတော့သာမီပြားလို့ပြောတယ် နားလည်အောင်အဖျားကလေးအဖျားကလေးနောက်ထောက်ပြစရာနေရာကလေးအဖျားဆိုတာသေးသေးလေးဟုတ်တယ်မလားအဖျားကလေးလောက်ထောက်ပြစရာနေရာလေးမှာတောင်ကုသိုလ်ဖြူစင်တဲ့သဘာဝတရားတွေမကြံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလောက်မကြံလို့ငါဗျာဒီလိုဟောတာအကယ်၍အဖျားကလေးလောက်ထောက်ပြစရာကုသိုလ်လေးကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်ငါဒီစကားမပြောဘူးဆို ကြည်ဒေဝရတ်မှာကုသိုလ်တွေကလုံးဝကုန်သွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာငရဲကြမှာလို့အတိအကျပြောရတယ်။ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငရဲကြမှာလို့အတိအကျပြောလို့မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကကြည့်ဟောပုံရင်မတူဘူး။မြတ်စွာဘုရားကပါဏာတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိခန္ဓနာတဗုဒ္ဓကြီးကဟောတယ်။ပါဏာတိပါဒအမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာငရဲကြတယ်လို့ဒီလိုဟောတယ် မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟောဘူးဟောပုံချင်းတစ်ခုတူမတူစဉ်းစားကြည့်သူဟောတာကပါဏာတိပါဒလုတ်သူ အာလုံးသည်ငရဲ၌ဖြစ်ဖြစ်သည်ငရဲကြသည်ဒီလိုဟောတယ်နိဂန္ဓဗုဒ္ဓမြတ်စွာအဲ့လိုမဟောဘူးပါဏာတိပါဒောနိရယတာဝတ္တိကောပါဏာတိပါဒအမှုသည်ငရဲ၌ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီမှုကိုပြောတာလား ။ငရဲမှာဖြစ်မယ်ဖြစ်ရမယ်လို့မပြောဘူးနော်။အကုသိုလ်မှုပြုရင်ငရဲကြမယ်လို့ငရဲကြမယ်လို့မပြောဘူးဒီဟာကငရဲကိုကြစေနိုင်တယ်လို့ပြောတာ။စကားချင်းမတူဘူး။ငရဲ၌ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြော။တေချာပေါက်ကြမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့သူအကျိုးပေးရင်ငရဲကြဖို့ရှိတယ်။မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်ဆိုတာဒါပြောတာ ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတူဟာငရဲကိုသွားမှာဆိုတာဒေဝရတ်တယောက်ပဲပြောအဲ့ဒီမှာသင်္ခါရမတုံမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိအကုသိုလ်ကလွတ်ရလွတ်နီးပြီးရှိပုရုဇဉ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အမှုတွေပြုမိတတ်ကြတယ်ပြုမိတဲ့အပေါ်မှာတောကတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆွေစိတ်တွေဝင်ပြီးတော့နှလုံးမသားမယားမှုတွေဖြစ်နေဖြစ်ဖို့မလိုဘူး မလုပ်ရကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမကောင်းဘူးလို့သိရမယ်နံပါတ်1မှားတယ်လို့မြင်မှားတယ်လို့မြင်ပြီးတော့မှားချောင်းဖွင့်ဟကိုမိတ်ဆွေတွေဖြစ်စေဆရာထာမှာဖြစ်စေမှားချောင်းဝန်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားမျိုးနောက်ထပ်မမှားအောင်ရှောင်ကျဉ်အားမယ်ဒါအဖြေပဲနောက်ထပ်မမှားအောင်ရှောင်ကျဉ်ရမယ်ရှောင်ကျဉ်ပြီးတဲ့အခါကောင်းတာတွေဆက်လုပ်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကံကလွတ်တော်မှာမသိကြ ဒါပယ်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးကံကလွတ်တဲ့နည်းပြောတာနော်ကံကလွတ်တဲ့နည်းကံဆိုတာရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘေးကအချမ်းရံအကြောင်းတွေပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့ကံကအကျိုးပေးလို့ရတယ်အခြေအနေကောင်းတွေမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကလောနာကပ္ပလတုံမှာစားအိုးနဲ့စားခဲလေးနဲ့ဥပမာပေးထားတာမှတ်သားစရာပေါ့ကံနဲ့ပတ်သက်လာ စားကလေးတစ်ခဲကိုတောက်ရီခွက်ထဲထည့်လိုက်ရင်တောက်မဖြစ်အောင်ငမ်းပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပမာဏစားကဲကိုရေကန်နဲ့ထည့်လိုက်မြစ်ထဲထည့်လိုက်ပျောက်သွားမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကဘာလို့ဆိုတော့လူတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက် quality မတူဘူးလို့ဆိုလို့အခြေအနေချင်းမတူဘူးဒီလောကလူသားတွေလက်တွေ့ဘဝမှာလည်းဒီတိုက်ပဲလေပတ်စံရှိတဲ့လူအပြစ်ခံရင်မှခံရတာလေ အကြီးကဲနဲ့လူကြီးနဲ့သိတဲ့လူပြစ်ခံနေမှာခံပြစ်မှုကျူးလွန်တောင်မှလွတ်နေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာလို့ဒါအခြေအနေကောင်းလို့ခေါ်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူကသူကပတ်စံကအခြေအနေကောင်းပဲနော်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းကြောင့်ပြစ်မှုကလွတ်တယ်ဒါလည်းအခြေအနေကောင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကံတရားကလွတ်ဖို့ဆိုတာဒီလူတယောက်ဟာကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်သို့တော့ ပုရုဇဉ်ဘဝမှာအကုသိုလ်လုံးမိတယ်လုံးဝဒီအခြေအနေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုံးလို့အကုသိုလ်အကျိုးခံရတာ ਨੇ ခုနကသီလသမารိပညာအခြေအနေကောင်းရှိရဲ့တန်းနဲ့အကုသိုလ်လုံးမိလို့အကုသိုလ်ခံရတဲ့လူဆိုတာမတူဘူးသီလသမารိဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်လုံးမိအောင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကသူ့အတွက်မှာပြေပြောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်တွေကလွှမ်းမိုး ခုနမကောင်းတာတွေတက်တက်လုပ်တဲ့အခြေခံမကောင်းတဲ့ပုံကိုကြတော့ခံလေရောပဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ခံဟာဒီလိုရှိတယ်လောကသဘာဝမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကံတရားဆိုတာကိုကအရှုံးပေးရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးကိုကပြုပြင်ရမယ့်အရာသာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုမကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အရာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာကိုစားထိုးရမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာကိုဖယ်ရှားပြရမယ် ကံရဲ့သဘာဝကိုနားလည်လာပြီဆိုရင်ဘဝဟာဒီကံတွေရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုရှောင်ရှားလို့ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုကြိုးစားလုပ်ကင်သွားမယ်ဆိုရင်တန်တရားမှာပျော်ခြင်းလည်းပဲကောင်းတဲ့ဘဝမှာပဲနေရမှာပဲနော်နိဗ္ဗာန်မရခြင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်တရားမှာကောင်းတဲ့ဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝကူးပြီးတော့သွားလို့ရတာပဲအကယ်၍တန်တရားဘဝကြီးကိုညီးငွေပါပြီ ဖြစ်ဖို့နာသေးဒီဒီဒုက္ခကြီးတွေကိုမလို့ကျွန်တော်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတာတွေလုံရင်ကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံရောမကောင်းတဲ့ကံရောဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိလေသာတွေဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့ကောင်းတဲ့ကံကလည်းအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးမကောင်းတဲ့ကံတွေကလည်းအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားကြမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ကမ္မပစ္စယောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျနားလည်ပြီးတော့ ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော်မှာလာတဲ့ကမ္မပစ္စည်းရောသုတ်တန်ဒေသနာတော်တွေမှာလာတဲ့ကမ္မကံအကြောင်းဒီနှစ်ခုကိုနားလည်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘဝမှာရှောင်ရံကံနဲ့ဆောင်းရံကံဒီနှမျိုးကိုကွယ်ကွယ်ကြွယ်ကြွယ်နားလည်လို့ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုစုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ကောင်းတဲ့ကံရောမကောင်းတဲ့ကံတွေရောအလုံးကံအလုံးကလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီ ကောင်းတဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးကိုခံစားလို့ကိလေသာတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ခြင်းဖြင့်တန်တရားဝုစင်းကလွတ်အောင် အာလုံးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း